Το πρόγραμμα μας της Crash περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη. Ένα εισαγωγικό, βίντεο που η προετοιμασία για τη λειτουργία του Sunset, προβάλλεται στο όνομα της ομάδας μας και ένα διάλογο δύο παιδιών που συναντιούνται έξω από μια πολυκατοικία ανάμεσα του κεντρικού και νοικούς πολυκατοικίες εμφανίζονται για λίγο οι οδηγίες χρήση του σανσέρ. Πατάμε το A ε για να χρησιμοποιήσουμε το σανσέρ, το D για να καλέσουμε το σανσέρ, το Z για το αυτόματο κατέβασμα του σανσέρ και το E για να τερματίσουμε το πρόγραμμα. Για να σα δείξουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχετε κάποιο στο κτίριο και θέλει να χρησιμοποιήσετε το σανσέρ. Πατάει το A ε για να ενεργοποιήσει τον αισθητήρα απόσταση που βρίσκεται ακριβώ πάνω από την πόρτα, ώστε να πιάνει αν η πόρτα ανοιχτή ή κλειστή ενώ μέσα στο σκάτσι αυτό οπτικοποιείται διαδραστικά εμφανίζοντα μια ανοιχτή ή αντίστοιχα μια κλειστή πόρτα. Αυτό με τη σειρά του δίνει την τιμή μέσα στο πρόγραμμα όπου μια συνθήκη ελέγχου δεν επιτρέπει να μετακινούμε τον ελεγχιστήρα, εάν η πόρτα είναι ανοιχτή. Αυτό είναι ο δικό μα κανόνα ασφαλεία. Στη συνέχεια, υποτίθεται ότι έχει μπει μέσα στον σέρι και έχει κλείσει την πόρτα. Μπορεί να πάει πάνω. Πατάει το πάνω βέβαια από το πληκτρολόγιο και αυτό στο περιβάλλον του κράτου μαζί με ένα μικρό πίνακα ένδυση μα δίνει την επιλογή που κάναμε με το διακόπτη πάνω κάτω αντίστοιχα. Εμφανίζονται αντίστοιχα ένα βέλο πάνω ή ένα βέλο κάτω, καθώ επίση και τη μεταβλητή όροφο μα δείχνει σε ποιον όροφο είναι εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τη Σεντσέλ μα. Διαδραστικά η κίνηση τη σοντσέρ εμφανίζεται και στου κράτου. Έφτασε στον πρώτο όροφο και θέλει να βγει. Ανοίγει την πόρτα χρησιμοποιήσει το διακόπτη που βρίσκεται έξω από το σανσέρ. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει την αισθητήρα για να το καλέσει. Πικά, πατάει το κενό για να σταματήσει που σωράει το σμιά. Ξεκουμπώνει την αισθητήρα απόσταση και κουμπώνει την αισθητήρα κλίση. Ενεργοποιεί τον αισθητήρα κλίση πατώντα το κουμπί D. Γυρνάει το διακόπτη προ τα κάτω στο να κατεβάζει το σανσέρ από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο ισόγειο. Αφού θέλει να μπει μέσα και να το χρησιμοποιήσει, θα πρέπει, αυτό σημαίνει θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον αισθήτηρα απόσταση. Τίκα. Πατάει το κοινό του να σταματήσει προσωρινά το σενάριο. Ξεκουμπώνει τον αισθήτηρα κλίση και κουμπώνει τον αισθήτηρα απόσταση στο χάρμα. Ενεργοποιεί τον αισθήτηρα απόσταση πατώντα το κουμπί A. Ανοίγει την πόρτα Θα σας δείξουμε και το αυτόματο κατέβασμα του σανσέρ με τον επιπλέον αισθητήρα που προσθέσαμε. Στην περίπτωση που κάποιος έρθει στο κτίριο όπου μόλις μπει στην είσοδο λειτουργεί σαν φωτοκύτταρο, τον βλέπει, ενεργοποιείται και κατεβαίνει μόνο του τον σανσέρ για να το χρησιμοποιήσει. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. Πατάμε το κενό για να σταματήσουμε προσωρινά το συνάδελφο. Ξεκουμπώνουμε όποια αισθητήρια έχουμε κουμπωμένο το κοντά στο κουμπί Z. Πλησιάζουμε τον άνθρωπο στην πολυκατοικία, ώστε να κατεβάσουμε το θανασέρα από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο. Ισόγειο. Αν το ασανσέρ είναι ήδη στο ισόγειο, δεν κάνει τίποτα. Τέλο, έχουμε προσθέσει έναν ακόμα κανόνα ασφαλεία για παιδιά στη λειτουργία του πρώτου αισθητήρα απόσταση. Όταν δηλαδή χρησιμοποιούμε την καμπίνα του ασανσέρ που ενεργοποιείται πατώντα το κουμπί B και δουλεύει ω εξή. Πατάμε το κοινό για να σταματήσουμε από σωλήνα του στην ξεκουμπώνουμε όποιον αισθητήριο άλλο. Τα έχουμε κουμπωμένο και κουμπώνουμε τον πρώτο αισθητήριο απόσταση που βρίσκεται πάνω από την πόρτα. Τον ενεργοποιούμε ποτέ στο κουμπί B. Πατάμε το πάνω βέλος ώστε να πάει στον πρώτο όροφο. Και ενώ στο δουλεύει σαν σε ανοίξουμε την πόρτα, σταματάει αυτόματα. Βγάζει ένα μήνυμα ασφαλεία και δεν μα επιτρέπει να κινήσουμε το σανσέ, αν δεν κλείσουμε την πόρτα. Μόλι κλείσουμε την πόρτα, συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει μέχρι να φτάσει στον πρώτο όροφο. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και όταν πηγαίνει από τον πρώτο όροφο στο εισόδημα. Για να τερματίσουμε το πρόγραμμα, πατάμε το κουμπί E.